ya wadada ambao wana maumbo kweli kweli, na watu wengi walikuja wakaanza kuzungumzia kuhusu umbo lao. Mm, kila mmoja aliongea ya kwake, kuwa mwingine alitengeneza shepu hilo na kutengeneza mwingine mm, shepu hilo ni la asili. Sasa nikaamua kufuatilia za ndani kabisa, inasemekana shepu hilo bana, si sio la kutengeneza, shepu hilo ni la asili. Baada ya kufuatilia kuhusiana na mama yake na mdogo wake, wote wana maumbo kama yeye. Naona bana, kila mmoja amekuwa akizungumza shape ya Posh Queen kwa namna anavyojua yeye. Naona bana, mwanadada huyu juzi kati ameonekana kwenye kipindi cha Gerezani kinachorushwa na TV katika katika pitapita zangu na kusoma komenti YouTube nikakutana nika na komenti kadhalika zinazodai kwamba poshi ametengeneza shepu, maana sio kwa mishepu hipo huo bana, sio kwa mshepu huo bana. Watu walikuwa wanazungumza mambo mbalimbali bana, huyu dada akatengeneza shepu, sio kwa mshepu huo bana. Mm, nimesoma mm, komenti nyingi nyingi nyingi nyingi sana mm, zinasema ya kwamba mdada huyu katengeneza shepu hilo bana. Unaona, kiukweli, Posh Queen hajatengeneza shepu maana angalia hiyo picha kushoto, huyo ni mdogo wake pamoja na mama yake mzazi. Ukiwaangalia vizuri, utapata jibu sahihi kwamba ni asili ya yao tu, yao tu kuwa na maumbo kama haya, mm, ni asili yao kuwa na maumbo kama haya. Ikumbukwe pia poshi ni mtu wa Mbeya, hivyo hivyo vitu ni vya kawaida. Mm, ikumbuke bana, Posh Queen ni mtu wa Mbeya. Mm. Kwa hiyo hivyo vitu ni vitu vya kawaida sana kwao huko, unaona bana. Lakini watu walikuja wakaanza kuweka komenti zao, komenti mbalimbali mbali ambazo ambazo nitazipitia moja baada ya nyingine. Mm, watu walizungumza nini, unaona bana, kuhusiana na Posh Queen baada ya kuwaletea evidence kuwa watu hao bana, mm, ni asili yao lakini huyu hapa alikuja akasema ya kwamba mama yake ni mtu wa Rwanda mm, mama yake ni mtu wa Rwanda kama mnavyojua wa Rwanda bana kwa maumbo mm, na baba yake ni Mtanzania na Mrundi, yani Burundi na Tanzania, mm, na ni baba yake ni asili ambao mzazi mmoja ni wa Burundi, mzazi mmoja ni wa Tanzania. Mm, kwa hiyo baba yake ni Mrundi na Mtanzania. Mm, ukiweka combination ya hao watu wawili utagundua kitatoka kitu gani kwenye masuala ya maumbo. Nahisi mnajua Rwanda kwenye suala la maumbo mnafahamu, lakini pia na Burundi mnafahamu nini kinachoendelea kwenye masuala ya maumbo. Lakini jamani, waja tupunguze kuwatoa watu kasoro. Mm, jamani, tupunguzeni kuwatoa watu kasoro. Kama unahisi una uzuri kumzidi huyu posh, mshukuru Mungu. Mm, kama unahisi una uzuri kumzidi posh kweni, unaona bana, mshukuru Mwenyezi Mungu, mshukuru namshukuru sana Mungu bana, mimi naumbo mm, lakini unajua sana mm, anajua sana lakini huyu hapa alikuja akasema kwamba ila toto zuri ili jamani, ngoje nitafute pesa ma mm, ili toto zuri bana mm, jamani, ngoja nitafute pesa mm. Lakini huyu hapa alikuja akasema kwamba maisha yanaenda kasi sana, Jaki huyu huyu mmejuaje? Mm, maisha yanaenda kasi sana, lakini huyu hapa alikuja akasema ya kwamba eh, huyu hapa alikuwa anakuwa anasema noma sana, noma na nusu bana. Dada huyu anampo, huyu anapozi, ana mapozi jamani Dada huyu ana mapozi jamani, lakini huyu hapa alikuja akasema da, acha kutudanganya bana. Kushkwili ikatengeneza hilo umbo hata kama mm, hata kama ni mtu wa Mbeya, sio kwa umbo hilo jamani. Mm, lakini huyu hapa alikuja mashauzi tu kisura kibaya mm, mashauzi tu kisura kibaya na hipsi zake zilizochoka kama banio <laughs> eh, mashauzi tu bana, huyu dada na mashauzi sana hmm, kisura kibaya hipsi zake zilizochoka kama kibanio. Kwa kweli shepu ipo. Kwa kweli shepu ipo, ila sura mm, mashauzi kibao mm. Kwa kweli shepu ipo, ila sura mm, mashauzi kibao ni nilikuwepo bana. Huyu akaja akasema nilikuwepo, kama nilikuwepo vile bana, naona. Lakini huyu hapa alikuja akasema kwamba ah, huyu dada kwa kweli analo shepu, na kama kweli ni asili yao basi mm, basi wao wako vizuri mm. Mm. na kama kweli yupo serious basi kwao wapo vizuri. Lakini huyu hapa alikuja akasema, da, hakika kuna watu wamebarikiwa Hakika kuna watu waliobarikiwa mm, na huyu ni mmoja ya watu ambao wamebarikiwa maumbo. Bana huyu alisema, na huyu ni mmoja ya watu ambao wamebarikiwa maumbo mm. Lakini huyu hapa mwingine akaja akasema kwamba hii hii hii hii ni shepu ya kutengeneza bana, hata kama ni asili yao, najua alienda kuiongezea kidogo mm. Hata kama ni asili yao, anajua alienda kuiongezea kidogo bana mm. Lakini huyu hapa da, huyu dada huwa ana shepu na namwelewaga kiukweli kweli bana mm, huyu mm, dada huwa ana shepu namwelewaga kiukweli mm? lakini huyu hapa alikuja sio kila mtu mwenye shepu ameenda kutengeneza sio kila mwenye, kila mtu mwenye shepu ameenda kutengeneza uturuki wengine ni asili yao kabisa mm? sio kila mtu